Salve, sabor! os capangueiros da Jurema que ainda não apareceram. onde mora nosso Senhor Shopping. Porque Caboclo? por onde andam os capangueiros da Jurema que ainda não apareceu. Eles estão beirando o Rio Azul. Eles estão beirando o Rio Azul. Porque caboclo, porque caboclo, por onde andam os capangueiros da Jurema que ainda não apareceu. Мира народов Евангелия. da suprema que ainda não apareceu. Porque tá pouco, por onde anda os capangueiros da Jurema que ainda não apareceu. Estão vindo pela mata